Bonjour à toutes et à tous, amis de Geek World. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier numéro de Retro Angel avec votre fidèle serviteur, moi-même, Angel of Death. Pour ce premier numéro, on va se concentrer sur un jeu Star Wars, un STR, donc un, jeu de stratégie en temps réel qui se nomme Galactic Battlegrounds et qui euh, s'est vu euh, dédier une extension aussi sur laquelle on reviendra plus tard donc je vous propose pour euh, ce numéro euh, bah, tout simplement une découverte, euh, redécouverte pour certains, je l'espère, sur une partie standard, classique. alors, voyons voir. On va jouer la Fédération du Commerce, puisque, que bah, les méchants. On va faire deux équipes. Voilà, disposer, équipe fixe, tout va très bien. Niveau tech initial standard. Comme ça, on va tout faire. Ça va être très bien. Voilà. Je pense que ça promet une bonne partie. Euh, surtout pour euh, cette première. Euh, voilà. c'est parti, tuer le... Alors oui, donc type de mission, tuer le commandant. donc il y a plusieurs types de missions hein, dans ce jeu le but de tuer le commandant, c'est bah, de tuer le représentant de la faction ennemie, sans en évitant bien entendu que notre représentant se fasse tuer. Donc euh, nous, nous sommes là. voilà. Donc le vice-roi nous gunnerait. On va aller le planquer. Très bien. Euh, voyons voir un peu la carte. Oh Alors, il y a de quoi s'amuser un peu. On va se faire des J'attends les ordres. Oui, alors je joue en euh, dévoilé, voilà. Enfin, en tout visible, c'est juste pour euh, cette première partie. Hein. Après, on sera vraiment du, du défi. Hop, euh, non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je me trompe de touche, euh, c'est pas grave. Voilà, donc les ouvriers peuvent construire beaucoup de bâtiments. Hein, euh, voilà. Allez, hop là. Vous, vous allez aller voir là-bas oh. si j'y suis. Réception du profil de mission. Hop. Je juste s'il n'y a pas un peu de bétail en plus qui se baladerait. Alors, euh, des rancors, des dragons crêtes. Euh, franchement, euh, c'est fait dans, le jeu quand même pour, pour vous donner envie d'aller vous balader, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, je suis étonné, normalement il y a de la musique. Je suis, très étonné par ce manque de musique. Ça, me perturbe au plus haut point. Enfin bon, c'est pas grave. On va faire ça on hein, pour cette première partie et je vous promets que la prochaine, il y aura de la musique. J'attends les ordres. on va faire ça, voilà. Ah, mais voilà, je comprends mieux. Il n'y avait pas de volume de musique. <laughs> Ah, ah les méchants. Ah, voilà qui est mieux. Là, on est tout de suite plus dans l'ambiance surtout avec ce genre de thème. Alors... Donc, les ressources dans Galactic Battleground. Donc, euh, vous avez le carbone, ça c'est euh, avec euh, soit les soit des petits trucs comme ça, là, des gisements, soit des... Allez-y, commandant. Euh, j'ai été distrait, pardon, euh, soit des arbres, voilà. Euh. J'attends vos ordres. Donc le carbone, donc je disais, donc soit des gisements, soit des arbres. Ensuite, vous avez la nourriture, bon ça, voilà, un hein, basique, hein, j'ai envie de dire, des élevages pour le bétail. sinon, bah, vous pouvez tuer des animaux sauvages ou alors des fois il y a des petits trucs des buissons ou, du poisson aussi, voilà. La pêche. Alors, euh, Ensuite, donc euh, vous avez tout ça. Ensuite, vous avez deux ressources de minerais différents. Vous avez les Crestonova et le minerai tout simple, le truc violet là, dégueulasse. Et... Réception le, but, hein, euh, bien sûr, étant d'engranger un maximum de ressources très rapidement. Euh, sinon, vous êtes rapidement dans la merde dans ce jeu, je vous l'accorde. Euh, surtout que les ressources sont, limitées. Oui, en voyant ça, vous me direz, qu'est-ce que c'est On y reviendra plus tard, c'est un holocron Jedi. Ensuite, qu'on va se faire caserne. Réception du profil de mission. ça peuvent être beaucoup les éclaireurs. Hein. Ennemis hein. euh, moi le mien a fini son office. Vraiment. dans ces cas-là, moi j'ai tendance à faire une chose. Une fois que j'ai plus trop besoin de mon éclaireur, c'est de l'envoyer au casse c'est un peu idiot. Non, c'est pas si idiot que ça, parce qu'au moins ça me permet de libérer un peu de population. Alors, dans les constructions de dans les particularités de construction de la fédération, la fédération n'a pas besoin de s'emmerder à construire des bâtiments de d'habitation pour augmenter euh, la population euh, possible. Voilà, normalement ce serait ici là. En fait, il n'y a pas besoin, euh, parce que bah, c'est des droïdes, hein, trop besoin de, s'embêter. Euh, j'avoue que c'est peut-être un des avantages, un des <laughs> seuls avantages de cette faction. Euh, c'est du coup de ne pas trop perdre de, de carbone à construire des habitations euh, à tout va. voilà, donc ça c'est pour le petit côté avantage, parce que le petit côté inconvénient c'est que la collecte de carbone est diminuée pour eux. Euh, on va aller faire un petit tour du côté euh, de ça. Donc voilà, ce que je vous disais, la collecte de carbone <laughs> est 20% plus lente. Et en plus, quand on commence la partie, on a 25 unités de carbone en moins que les autres. C'est génial. Franchement, merci. Et par contre, ils ont plein d'avantages, entre autres. Euh, je vais vous montrer l'aval des moyens, première chose, qui diminue le coût de construction des bâtiments et l'étude de marché qui permet de réduire aussi le coût des recherches. Ça, je vous avoue que c'est génial. Ah oui, et puis euh, en plus, ils ont une possibilité de relever euh, toutes ces commissions euh, sur les échanges de ressources. Mais ça, on y reviendra quand on aura les astroports, ce qui risque pas d'arriver tout de suite. Oh, je vais bientôt pouvoir passer au niveau technologique numéro 2. Il y a donc 4 euh, niveaux technologiques. Donc le premier, voilà, le plus basique. Hein. Euh, ensuite, vous avez un deuxième euh, niveau, un troisième et un quatrième. Chacun développant bien sûr de nouvelles améliorations et de nouveaux bâtiments et unités pour, votre faction. Voilà, donc on vient de passer au niveau technologique supérieur. Alors, première chose à faire, augmenter ça ça. parce que là, on a que des recrues, donc euh, peut-être passer aux soldats. Ensuite, donc, comme je vous disais, les premiers bâtiments défensifs. Voilà, donc là, tout le monde est en train de passer au niveau technologique supérieur. Ah, il y en a un qui était un peu à la bourre, c'est TC14, euh, c'est des alliés en plus. D'accord. Ils sont en train de faire un astroport. Je regarder un peu où ça en est chez mes amis. Donc, un astroport. Oh, <laughs> Il y a des choses à faire. Moi je pense qu'on va construire notre astroport également là. Et on va commencer à faire de, du marchandage. Bon je pense qu'on va pouvoir... Euh, patientez tranquillement. Euh, on va se retrouver euh, d'ici quelques minutes. Euh. Alors, donc, vous savez, je vous parlais des holocrons. Donc voilà, j'ai un apprenticite. Et je lui ai demandé d'aller récupérer l'holocron qui était là. J'en ai déjà récupéré un autre. Alors, on va le ramener au temple site qui est ici. Voilà, on va attendre qu'il revienne. alors, le but des holocrons, vous me direz pourquoi en ramener Et eh bien tout simplement parce que ça permet euh, la production de Nova, une fois qu'on les a. Intéressant, n'est-ce pas Donc du coup, voilà. Donc euh, il va ramener euh, son petit holocron, là, tranquillement. Donc voilà, donc pour l'instant, donc j'ai mes j'ai commencé à construire mes murs j'ai fait mes recherches presque toutes recherches à euh, Donc on va pouvoir euh, monter au niveau supérieur. J'ai surtout fait toutes les recherches intéressantes à ce niveau-là.